搜狐视频的朋友们，大家好，我是张晋，我是蔡少芬，张晋的老婆。我们互相点评一下今天的。哇，今天你真的是穿穿的很帅气哦。为了配合你嘛。真的，真金丝边的，我们真的是非常配啊，今天。 好久没拿奖，好开心，啊， <laughs> 好愉快。没想过二零二幺年我这一个月，对啊，可以拿到奖了。对，恭喜恭喜，谢谢谢谢谢谢。也恭喜你啊！我也是特别高兴，就是其实。 最后一个月有那么高兴的事儿？你得奖很多哦，今年哦，你很有本事哦，不敢不敢， <laughs> 还得了很多大奖啊，气死我了 <laughs> 好开心啊，好开心啊，我我应该高兴好还是不高兴好？高兴高兴，你什么感觉？就就就最后一个月这个惊喜挺惊喜的，嗯啊。想问在艾达 a 眼里面，靖哥最近最帅、最有魅力的时刻是什么时候？当然就是他得奖的样子。 <laughs> 他其实他每个时候都挺有自己的那种魅力在里面的，就像他在台上表演的时候，他在很认真工作、在思考的时候，有些时候臭年的时候很帅气。因为男生有些时候就很很认真的去处理一一个事情的时候，他不可能就是像女孩子这样子哈哈哈玩玩玩的那种嘛。他就是比较认真的时候，就肯定会年就会比较那种。 那就以后多点臭脸。呃，不要不要不要， <laughs> 当时真的是都是很帅气的。大家也都觉得两个私下的那种私服啊、剪发都特别的好看。是娘娘有替他挑选一些吗？刚开始拍拖啊，然后刚开始结婚的时候，我真的帮你配很多的，因为我会给他很多意见。呃，因为我觉得我的 taste 都不错，但是后来慢慢发现，他越来越懂自己要求什么。 越来越不给我支配了， <laughs> 然后我就说，嗯，你的 taste， <laughs> 然后然后他很有主见，而且嗯，越来越知道自己怎么穿好看。你穿衣服也要给我看，他也会问我意见。嗯，我记得我是第一年去香港的时候，我那时候刚拍完古装是长头发，然后一去香港的时候把头发剪了。 男孩子头发那么长不好看，剪 <laughs> 一去了就剪了短头发。你还记得我们刚刚拍拖的时候，还是我帮你剪头发的？哦，对对，那时候染了头发，有些黄的都染坏了，他帮我剪，我帮他修剪。对，后面结婚之后了，你很多时候没时间去发发廊，你也要我帮你收啊。现在都说你们是神仙爱情嘛，就很多多了很多你们的爱情粉，你们知道这件事吗？我们有时候就是也会经常吵架。 什么时候？你会心情不好的时候。黑年的时候， <laughs> 不是我，就是他。反正就是夫妻有的东西，我们都都对啊，矛盾啊啥的，呃，有时候着急了也是态度啊什么，嗯，都会有。那你们爱情保鲜的秘诀是什么？可以分享一下吗？我觉得是谈吧，聊天吧，不停的说吧。不管是他在忙的时候，在哥哥那个时候，还是传中啊，还是他要呃去一些呃接戏啊什么的。 他都会跟我聊很多，然后我也会跟他说我的压力啊，我的开心啊，然后分享给他知道啊，这样我觉得那个是叫保鲜吧。啊，因为每个夫妻不一样，我我感觉我对你可能就是还是喜欢你这样的性格。他一来是很开朗、很快乐的，就是如果我有时候累了，如果我觉得哎呀不要那么烦了，那可能就要就要小心一点，就是我要小心一点。 因为我就喜欢他的性格，如果觉得这个太吵了，就就应该是我不对了。嗯嗯，你看，要自时刻自我检讨，这个。 <laughs> 他有这方面好，而且我觉得最好一样东西就是他很在意我陪他那个那个那样东西，就给我存在感很重。哎，没有，呃，觉得定哥有求生欲下线的时刻。没办法呀，这个还要生存嘛。 <laughs> <laughs> 你算了吧，你。 强什么呀？说什么都不怕，最怕蔡少芬说普通话，不就是你吗？然后这个之前也说普通话教学从入门到放弃，现在还是一个就是躺平的状态吗？是要远离，因为我纠正他，他他会不服气的。哦，嗯，他会觉得是可以的，为什么还要改？没有，我觉得我已经学会很多了。他现在要远离我女儿。 <laughs> 对，因为他们在读写里面，我要不停的帮他们嘛。听写哈，听写，听写。他他帮女儿听写的时候，他读出来，女儿听不懂。哈哈哈！哈哈我听到的过。然后他们就会矫正我，就说：“妈妈应该这样说。”我说：“好，我知道了啊，我就学一下吧。”所以我现在。 就起码有一丢丢的进步，但是呢，如果就是不是运用多了又忘了。所以女儿应该也会教你。女儿会教我，而且他们的态度很好。嗯，今年定哥参加了节目之后，呃，收获很多的关注和喜爱嘛。就 Ada 姐觉得靖哥参加完之后有什么变化吗？这我真的觉得这整个节目里面他已经有很大的变化了。从什么都不想管，然后呢，到他真的是的确要做那个队长。 然后他去面对、去处理很多事情，他真的是那个性格，从来就是按理来决定吧。嗯，我觉得可以就就行了，他是很好的一个性格。但现在了，他要慢慢的去转变。我觉得他很多很成熟的地方，其实以前也有，只是可能用不上，现在就可以发挥出来。大家都说定哥是宝藏歌手，作为最了解定哥的人，您觉得他还有什么大家不知道的惊喜吗？太多了。 真的，我觉得他很多人以为他只能演一个就是武打戏，其实他不止的，他可以演一些文艺戏，还有就是很多类型的东西，我觉得他都可以驾驭。真的不像我们就是经常看，就是他应该就是一个打星而已，应该就是不停的要做很多动作。但其实他是一个感情很丰富的人，而且他是很会去处理。 呃，怎么去表达那些？以前他不行，现在他真的不一样了。所以今年对金哥来说也是格外滚烫的一年吗？好滚烫，烫的不行了都。接下来，明年的重心还是在综艺方面呢，还是会多向影视方面发展一下？嗯，我不知道，都有吧。因因为现在啊，初步定下来，应该是在年初也会有影视的工作。再说吧，因为其实都有。